uyaphithizela kaNyamboze namakhosikazi akhe amathathu kwazise phela uNyambose unesithembu indoda enemali edla izambane likaBondo namuhla ke sithola uNyambose ephuma egoli kwandonga ziyaduka kwanyama layipheli phela amazinyo endonga uphuma kwenye yama-business meeting uselibangise kwakhe lapho azothola khona amakhosikazi akhe amathathu anombala ngabe ngizala umuntu uyavaba ukuma nasetohweni awuphela nakwethu akungidokoza inyanga kuphehla bengaphela nalokuqaqamba awuphela toboza yini manje eh uyajabula ntombi ayibo wemamchulu hayi ntombi ngeke ubothe ngaphela le indlu emuthi ukugcoba iy'nyawo masezoma kangaka ayibo kwenze njani ntombi hayi phela nafu ukuthanda ukubukisa utapa zinyawo lezi hayi mamchoni ziqinile izinyawo zakho zibona wena ubalilikeni hayi ndinimasele mandlela ngomnye umntwana niyaloqa bantokazi kababa uyayazi bazise phela ukuthi ubaba uyabuya wayegcina ukulala kwakho wentombi okushoyo ukuthi namhlanje yigame lami hayi phela nafu ukhuluma lalela-ke ntombi nginicacisele imini unkosikazi wokuqala kababa futhi mina ozomzalela indlalifa oh, ngakho-ke ubaba uzolala kwelami ikamelo beningazi bana utata uzoza kum senishibake nani ngephofu lo niyayazi bana utata uyohlezi eza kum nanini nangakade kutheni ithanda ukuthetha kakhulu benizibhangxatha nazi kwanto ha ah, amakhosikazi kaniyeke le nto yena andiyithandi a nawe nje akuthandi kulo angazi noma lekhaya izwi lami na alizwakali njengomfazi omdala ngoba kwethu umuntu omdala ke yena ngoba phela yena lo uyitshela ukuthi sophathwa uyena sonke la ekhaya seza ngoba sogani uyitshela ukuthi uyini Dr. Wemakhosikazi why are you sounding like a speaker <laughs> bahleka laba bafazi everybody is screaming like a woman on top <laughs> huh oh kahle kobaba ihaba You mean on top? Shut up! Ngithi bani? Shut your mouth, man. Damn it. Shut your mouth. Yaphose dada. Ha ana. Kuthiwa shut your mouth. Ha your mouth. Yo dada siya kisingisi. Yaphose baba. Ngithambuse lana joko muhle ukuthi ngabe uzolala kabani ngoba phela sonke baba sikulangazelele njengoba kade sakugcina sonke mama. Mazondi, mazondi, mazondi mazondi wazi kahle ngamhlophe ukuthi um ngingikwazi ukuthi ngilale nanoke lokho-ke kusho ukuthi fanele ngilale nonkosikazi okugcina umacela ewe tata ya ndiyabulela ndiye ngathini bendithen kuni kuthini le nto yenokubana niveni ithathe izinto nizithethe nobabini emva unizigqibele aana njengabantu badala ke phofu kanithethe nithethe niphinde nencintsane ni nithini nikhumbuzani uba le ntombi endim inguba niyayiva ke bosisi abadala hayi hayi hayi zidlala zinasinaloo usasa mase-eastern cape uyazanza usuyo mase-eastern cape uzobuya nani ngeke nje njalo ubaba umacele umacele kosaka ngeke babi ngeke kanti soke sibone ke sidlale wena wasolomdadokazi njalo wena ngeke sidlale wena soke sibone ke kule game sobona ukuthi ubaba uzowenza njani makhosikazi makhosikazi masikuk shut yo yo your mouth tata your mouth ngizalelayo eh, umacela ngilandele nkosikazi ngilandele ndisenza kwakho ngiphume khona la hey bo khala bu kalo kwena tata udinga ngifuna ukukhulisa Hayibo. Nasashona indoda webakwethu. Hayibo, hayibo, hayibo. Unamanga kunyambo siyaba namhlanje. Unamanga solala sonke ekamereni elilodwa. Uzobona ukuthi wenze njani ngoba nathi siyakhula wema wemamthulu. Ungalingi uvume Ntombi. Yithi sonke kulela kamera namhlanje. Yabona Ntombi mhla. Eqale ethi ufuna ukulanywa. <laughs> Kwaba njena ke Ntombi. Yabuswa ke lobo buhlungu. <laughs> hayi suka wena ungazongitshela ngaleyo nto sifocuse kule nto eyenzeka manje indaba zongikhumbuza izinto zakudala wawuvumelani ukuthi wawungazona isilima ngabazange angithathe unyambo semina habe mangichaza uchaza nange isilima kuyacaka phela ntombi usithatha kanjani ukhona mina angeke unyambo sathatha ezinye abanye amakhosikazi ngikhona u engizoyenza nje indaba yanyambosa kumele ngabe kade wayehla ntombi